好，有，我今天这是什么？今次第五个，嗯，咪第三个拍口罩的，就是新的发明。还有今天我比较用一种，嗯，很很怎么说？解释很清楚给你们就，呃，比较好啦，等你们我怎么害怕嘛。OK，那么然后那个口罩呢，我经坏了，这个什么来？ 这个就是红色的，就是嗯，一条绳子，一条橡皮，一条那种红色的橡皮。嗯，还有这个，那那个点就是那个洞，那个洞来，的，自己切一个洞嘛。就是为什么那样？因为准备个嘴巴，那度比中间的比较粗，那个比较窄窄窄一点的，这样一条绳子拉出来。OK，听清楚了吗？嗯，OK。

安全了哈，咁啊接好来，嗯，这个，嗯，啊，比较安全了哈，接好来先。咁啊，然后咧，我要怎么做出来啦哈？其实很简单的啫。然后咧，你首先将它对折，嗯，啊，将它对折先哈，对折了，咁啊，然后咧，你将呢度，啊，将这个边，打开，看看。

OK，哎，断了，没关系啦，也可以啦。在我手上没有，不可能嘅阴谋嚟的，我很，我我做东西很懂，很爽快的。没关系啦，我等一下拿拿橡皮来代替啦。需要你明白最重要哈。你绑也可以用橡皮比较快啦，不过我没有橡皮，一条断掉了，没关系啦。OK，那然后呢，我们再。

呢条布不需要太大了呢，大条，没，没。你觉得它很重，我带过来不会重。 <laughs> 一种可能，第一次可能一种心理一种，啊，这样啦，你看，你要做点点，我的呢条比较大，不要，你中要薄一点点也可以的啊。不过我很夸张给你们看，这样啦，你自己喜欢啊哈，你喜欢好像的咁薄也可以嘛啊。你看。

嗯，不觉得他咩吧？我我简单的，因为我要讲时间给你们看，给你们看的很慢啊。嗯，其实我做东西很清楚的，嗯，我不需要你们有种觉得，哎呀，为什么我不懂啊？好像我做种牙材以后什么都好，我也解释很清楚给你们听嘛，等你们做起来也蛮舒服啦啊，这样嘛。那房起呢？当你洗呢，不用每天洗的，因为我们。

thấu sáng chia ok để con bota mẹ thấu phạt mà giàu con bota phần để thấu ngồi chỉ phần trên nán đi sáng chia ngọc bố sẽ xin giàu lo lo chỉ phần trên nán đi hẳn tốt đông si cho bố tên cái này khăn sẽ tôi mà nhà nó chân đi tôi là à nét nét chuẩn bị phép sang lại là nhà nó nét em nó sắp chụp luôn có chén bên cái này mình khăn ok cảm ơn chào sẽ chấm mất chén khăn 真的要拉筋啊，有的因为模特跟我们这个脸脸还不一样的，所以你们看起来呢，可能有点点觉得不习惯了，就是这样真的拉紧了。 <laughs> 模特诶，头发拉下来比较好看啊，点点，那就是这样啦。啊，为什么呢？上次呢，我笨蛋，应该真的就绑住了，我没有想到为什么我觉得呢个很好用。第一。 可以对，呃，寒冷的地方呢，我们可以保护耳朵啊，暖暖的，不会怎么冷的。你看，整个可以复住来的，你看，你看哈，对不对？啊，因为当我们说话的时候呢，那个嘴巴会影响到它整个脱下来，那、读个完全复。